Intentarem en un minut i mig resumir el que vam fer el curs 2012-2013 a la demarcació de l'Alter, a mà oberta i fent una pausa entre les dues T's. Bé, de fet, quan vam començar el curs ens dèiem demarcació de Vic. A l'assemblea del novembre es va fer una votació i més tard es va iniciar un altre procés per decidir el nom. Al maig vam canviar el nom de demarcació de Vic pel d'Alter, a mà oberta i fent una pausa entre les dues T's va ser el mateix dia que vam aprovar el protocol de la demarcació, una normativa interna sobre la qual havíem treballat tres cursos. A la demarcació de l'Alter, a Neu i una pausa entre les dues T's, també vam fer una formació sobre necessitats educatives especials en l'educació en el lleure, a la qual van assistir una trentena de caps. Un dels aspectes més destacats va ser l'obertura d'un nou agrupament, el CE Jove, al qual van fer una benvinguda que va consistir en una trobada entre tots els nens i caps de la demarcació, que van fer serveis per branques. Van ser unes 500 persones. El curs 2012-2013 a la demarcació de l'Alter, a Meu Berta, vam ser 742 persones entre nens i caps. Aquest curs tornem a ampliar la família amb l'obertura d'un nou agrupament a Vic, l'agrupament Escolta i Guia Coll Formic el nou agrupament de la demarcació de l'Alter, a Meuberta oberta i una pausa entre les dues Ts.